हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स ये भी वीडियो एक छोटा सा गेम बनाने को लेकर के है और इसमें भी काफ़ी सारे आ, मैंने यू, यूज़ किया मॉड्यूल तो यहाँ पे देख सकते हैं मैथ मॉड्यूल यूज़ किया यहाँ पे रैंडम मॉड्यूल यूज़ किया यहाँ पे पाई गेम इसे तो मैंने डाउनलोड करना पहले सिखाया भी है यहाँ पे देख सकते हैं टीके टी किटनर है और फिर यहाँ पर मैसेज बॉक्स है तो इस तरह के बहुत सारे आ, मॉड्यूल है उसे मैंने इंपोर्ट कराया है और एक बार इसको चलाते हैं हालांकि ये प्रोग्राम काफी बड़ा हो गया है ठीक है और ये बहुत ज्यादा एक एक एक तरह का एक एग्जाम्पल ही मैं दे रहा हूं आपको कि कैसे ये गेम भी आप पाइथन पे डेवलप कर सकते हैं तो कैसे डेवलप किया मैंने आइए एक बार इसको रन करवाते हैं देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये रन हो रहा है और इस तरीके से ये टास्क परफॉर्म कर रहा है देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली इधर जा रहा है आ रहा है तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस मैंने यूज किए हैं मॉड्यूल भी यूज किया है जैसा कि मैंने आपको दिखाया है ठीक है तो ये गेम कैसी बनी है ये मुझे जरूर बताइएगा और आगे इस तरह के गेम बनाना सिखाऊं तो इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग